warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan semuanya dipermudah semua urusannya dan diperlancar rezekinya Oke teman-teman, kali ini Oh ya, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang udah klik subscribe Dan bagi yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe Kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana uh, agar banjir orderan dari Shopee. Oke, kali ini saya membagikan tiga tips apa yang harus dilakukan agar orderan di Shopee-nya laris manis. Uh, berjualan di Shopee itu gampang-gampang susah, jadi kita harus mengetahui triknya. Bagaimana, bagaimana orderan kita bisa ramai. Yang harus kita perhatikan adalah uh, dari produk dan dari tokonya ya oke okay. pertama adalah apa yang harus kita lakukan agar banjir udara dari Shopee yaitu pertama toko yang namanya jualan tentu toko menjadi satu hal penting untuk dipersiapkan di Shopee ada banyak hal yang penting pada bagian toko untuk dioptimasi yaitu mulai dari nama nama toko ya yang kedua dekorasi toko, yang ketiga setting deskripsi dan banner. Jadi teman-teman, kalau di dunia offline kita bisa mendesain interior untuk mempercantik tampilan toko kita. Begitu juga dengan tampilan di luar, eh, ada tampilan apa? Eh, banner, ada penamaan banner, ada pernak-pernik perhiasan lampu dan banyak hal-hal yang bisa kita tambahkan untuk mempercantik atau menarik perhatian dari customer kita. Begitu juga dengan toko online, terutama di Shopee. Uh, orang memiliki banyak desain uh, tampilan toko yang lebih menarik. Jadi untuk itu yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kesan pertama begitu menggoda yaitu toko online kita. Toko online kita harus memperhatikan yaitu pertama nama ya, karena pengaruhnya ke search engine dari Shopee-nya jadi misalnya gini misalnya kita spesialis jual laptop jadi kita nggak perlu nama-nama yang aneh eh, yang sulit diingat kita bisa buat untuk toko online di Shopee-nya adalah misalnya laptop keren atau laptop 99 atau semua diawali dengan kata laptop nama produk kita dulu atau kalau misalnya kita produk kita frozen food kita bisa buat frozen food misalnya daerah kita Pekanbaru contohnya atau daerah Jakarta frozen food Jakarta Barat jadi begitu orang mencari kata frozen food maka nomor toko kita yang akan duluan muncul itu salah satu tips ya jadi <clears throat> tokonya itu ya nggak usah kami susah diingat jadi kita sesuaikan dengan produk kita bagaimana toko kita itu pertama mudah diingat, kedua mudah dicari, ketiga lebih banyak pengunjungnya. Oke, okay? selanjutnya adalah ya sama seperti toko offline tadi, toko online kita harus mempercantik dekorasi tokonya, susunan produknya, eh, playlistnya atau kategorinya, lalu di setting bannernya dan deskripsi yang lengkap dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya adalah gambar produk. Ingat, ketika kita jualan di Shopee, yang kita jual adalah gambar. Nah, gambar itu adalah bukan berarti gambar asal-asalan. Gambar produk yang bagus, gambar yang sesuai dengan produk aslinya, dan bagaimana tambahan-tambahan sehingga produk itu enak dilihat atau menarik. Jualan di Shopee, gambar menjadi salah satu faktor penting juga harus diperhatikan yang bisa Anda dioptimasi yaitu yaitu ya, gambar kualitas gambarnya jangan sampai buram atau bisa menggambarkan fungsi produk kalau misalnya produk itu memiliki USB dari manfaat atau fungsi kita bisa menggambarkan dari produk itu usb nya terus editingnya pun harus maksimal jadi teman-teman kalau kita jualan online yang perlu kita perhatikan adalah produk begitu juga di Shopee jadi kita harus fokus kepada kualitas toko kita kualitas gambar produk kita ya tanpa harus memikirkan kompetitor semakin bagus produk gambar produk kita akan lebih besar peluang untuk dilihat dilirik dan bisa lebih besar peluangnya untuk dibeli yang terakhir adalah judul dan deskripsi. Untuk poin ini tidak kalah penting, untuk mengoptimasi judul dan deskripsi, Anda bisa gunakan kata kunci yang sudah diriset untuk dieksplor dalam judul dan deskripsi produk. Jadi teman-teman, kita harus sering menggali ya keyword atau kata-kata kunci yang sering dicari oleh orang di Shopee. Ya, sama seperti di Google, misalnya kita ketik misalnya produk apa, misalnya kita jual produk frozen food misalnya lagi tren masa pandemi ya. Kita ketik frozen food. Yang banyak dicari orang itu apa? Itu yang kita gambarkan di deskripsi dan judul kita. Judul dari produk kita. Misalnya frozen food misalnya ya frozen food misalnya banyak yang dicari dimsum misalnya dimsum frozen food kita bisa gunakan produk kita jika kita jual dimsum frozen food ya kita gunakan frozen food dimsum sesuai dengan kata-kata yang banyak dicari oleh calon customer kita itu fungsinya atau manfaatnya bagi kita adalah untuk memperbesar peluang muncul di pencarian dari produk kita di Shopee-nya. Oke, jadi teman-teman itu dia. Jadi jualan di Shopee itu gampang-gampang susah. Ya tergantung kita keseriusan kita. Baik kita mulai dari tokonya, kualitas gambar produknya, terus pemilihan judul kata-kata untuk judul dan deskripsinya. Jadi teman-teman selalu mencoba dan mencoba, belajar, dianalisa, dievaluasi, judul seperti apa yang menarik, gambar apa yang menarik, yang banyak disukai oleh calon customer, itu yang kita optimalkan terus menerus. Ya. Jadi teman-teman silahkan coba tips ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman gak usah khawatir setelah menjalankan tips ini, teman-teman selalu berevaluasi, menganalisa. Ya, tokonya sudah bagus belum? Sudah e-catching belum? Terus perhatikan kompetitor yang seperti apa yang disukai oleh calon pelanggan. Terus gambar produk, gambar produk kita ini sudah beda belum sama produk kompetitor? Sudah menarik belum? Coba kita posisikan kacamata kita sebagai calon customer. Ini produk kita udah bagus belum? Sudah menarik belum? Terus pemilihan kata-kata Bagaimana kata-kata itu bisa menghipnotis calon customer kita sehingga dia lebih tertarik dengan kalimat dan kalimat judulnya. Setelah judulnya turun ke bawah ya deskripsinya, penjelasannya, stoknya, warnanya. Semua jelaskan sehingga customer tidak perlu bertanya lagi. Dengan baca deskripsi yang lengkap, yang super lengkap dan menarik, mereka emosionalnya akan bangkit dan segera take action untuk masukkan ke keranjang dari produk yang kita tawarkan. Jadi ini sebagian ya, nah, ada juga lagi misalnya penawaran kita, diskon kita, belum ada lagi program dari Shopee yang kita bisa ikuti, misalnya free ongkir, yang program misalnya 10 10 10 11 11 11 12 12 itu kita bisa ikuti bagaimana bisa menarik calon customer itu untuk call to action segera membeli produk kita begitu juga kita harus mempersiapkan untuk stok produk kita ya untuk ketika kita melakukan program jangan program kita yang menarik gitu orang mau pesen dia terbatas boleh terbatas tapi stok kita harus diperkirakan juga berapa produk yang harus kita jual dengan promo tersebut ya jadi bagaimana customer itu kangen dari penawaran yang kita berikan dan kangen produk apa lagi yang akan kita tawarkan. Jadi teman-teman banyak tips yang harus kita terapkan di Shopee ini. Kita bisa belajar dari kompetitor, kita bisa berkolaborasi dengan Shopee-nya sendiri, program apa yang ditawarkan. Dan pelayanan terakhir ya, karena pelayanan ini pengaruh ke star seller, bintang yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman usahakan langsung first respon ya komunikasinya. Begitu juga setelah pemesanan, pengiriman barang, selalu komunikasi. Dan jangan lupa minta bintang 5 kepada customer ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman silahkan share video ini kepada teman atau keluarganya agar mendapatkan manfaat yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.